برای برداشتن گامی فراتر در تصور پیرامون و سرزمین پاروک موسیقی متن 24 دقیقه‌ای کارگاه ناحیه شرقی را خلق کردیم این موسیقی متن مطابق با بخشها و دورهای مشخص شده در بازی خلق شده است و با شنیدن گونه های مختلف آوایی در این موسیقی هنگام بازی شما تجربه هیجان انگیزتر با روایتی متفاوت